तू यू नेम इट आणि तुम्हाला ते पदार्थ तिथे मिळतात मराठी व्यक्तीने सुरू केलेलं अगदी मराठमोळं माधव नावाचं रेस्टॉरंट आहे यूकेमध्ये जेव्हा तुम्हाला काही भारतीय खायचं असतं तेव्हा जनरली इकडची भारतीय रेस्टॉरंट्स ही बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी लोकांनी चालवलेली असतात तुम्हाला मराठी माणसाने चालवलेलं मराठी रेस्टॉरंट बघायला मिळणं म्हणजे सुखच मराठीमध्ये मला फूडची ऑर्डर देता येत होती लंडनमध्ये जेव्हा आपली मराठी सेलिब्रिटी लोक येतात तेव्हा ते माधव ला भेट दिल्याशिवाय जात नाही कार्डिफ सेंट्रल पासून दहा मिनिटांच्या अंतरावरती असलेलं माधव हे ग्रोसरी आणि टेकअवेचं दुकान बऱ्यापैकी मोठं आहे मला कार्डिकमध्ये आल्यानंतर एकदम टिपिकल मराठी फॅमिली भेटेल असं अजिबात अपेक्षित नव्हतं कारण मी नॅशनल थिएटरच्या कामाला आले होते आणि काल इतकं सगळं ब्रिटिश वातावरण होतं आणि अचानक इथे आल्यानंतर मला चक्क एक मराठी दुकान माधव नाव दिसलं आणि आय वॉज सरप्राईज म्हणून मी आत आले आणि मला इथे एक मॅडम आणि त्यांचे मिस्टर दिसत आहेत मी आता त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहे तुम्हाला भेटवते मॅडम मला इथे भेटले आणि त्याच्यात तो मराठीमध्ये बोलत मला इतका आनंद झाला तुमचं नमस्कार माझं नाव साधना साधना मारुती साठपे मी इथं काम करते गेल्या दहा वर्षापासून अरे वा आणि माझे मिस्टर पण काम करतात किचन मध्ये आणि जे ओनर आहेत ते mister and missus Gaikwad okay त्यांचा शॉप आहे अच्छा हा आणि किती वर्ष झाले आपल्या शॉप माझ्या अंदाजे चाळीस मोर दॅन चाळीस बापरे चाळीस वर्षाच्या वरती झाले चाळीस वर्ष म्हणजे भरपूर भरपूर झाले हो कारण इथे बटाटा वडा वगैरे मिळेल मला अपेक्षित हो सगळं इंडियन स्नॅक्स सगळं इंडियन फूड हो, आणि ऑल व्हेजिटेरियन ओ अच्छा मग तुम्ही कार्डिफ मध्ये असता हो आम्ही जेव्हापासून इथं आलो तेव्हापासून इथंच राहतो आणि काम पण इथंच इथंच करता हो. अच्छा आणि आपल्या इथली स्पेशालिटी काय आहे खाण्याची खाण्यामध्ये तुम्हाला सगळं इंडियन सगळं व्हेजिटेरियन तुमचा डोसा उत्तप्पा मिसळ वडापाव बापरे त्याच्यानंतर तुमचा पावभाजी ऐग समोसा कांदे भजी ऐग म्हणजे आणि जेवणाचा पण मेनू हो, असतो हो हो जेवणाचा थाळी स्पेशल थाळी म्हणून आहे माझं स्पेशल थाळी अच्छा त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला दोन भाज्या डाळ मिक्स मिक्स व्हेजिटेबल करी चपाती राईस पापड बापरे एकदा जेवायलाच यायला पाहिजे प्रॉपर हो. <laughs> <laughs> म्हणजे पूर्ण व्हेजिटेरियन आणि पाहिजे हो. अच्छा मग चांगलं आहे आता वडापाव खाल्ल्यानंतर मला हो, <laughs> मजा येणार नाही नाही आनंद थँक्यू व्हेरी मच हे मस्त बटाटा वडा ही मिसळ आहे आणि ती कोल्हापुरी मिसळ आहे कांदा लिंबू आणि बटाटा वड्याबरोबरची चटणी सुद्धा एकदम मुंबईमध्ये मिळते तशी मिळालेली आहे मिरची माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय तुम्हाला खाऊन सांगते हे कसं आहे आय एम शुअर हे नक्कीच ऑसम असणार आहे लिटरली मला माहेरी आला तर फिलिंग होत झालं खरं सांगते खूप छान जेवण आहे एक मिनिट मी बटाटा वडा खाऊन सांगते तुम्हाला एकदम वाफाळलेला गरम गरम बटाटा वडा आणि माझा चहा येणार आहे सुहास नादखुळा दुसरा शब्दच नाहीये ते मारुती काका आहेत त्यांनी हे जेवण बनवलंय आणि हे कोल्हापूरचे त्याच्यामुळे मला एकदम आनंद झाला काका मला एकदा फोटो करून दाखवाल का बटाटा म्हणजे हा बटाटा वडा आणि मिसळ आहे हाँ इस तो बताता बता कि इंटरव्यू इस तो बताता इस फरीन and it's, a, it's missile power means is the lentil current the lentil is palm, yeah, it's called mut pican yeah. It used to Indian Indian uh, people is mut gosto, yeah. That agora is the English people is to mut gosto, but premium Indian is muito. बापरे ते एकदम फ्लुएंट बोलताय मला इथे मिस्टर आशिष भेटले आणि he's a doctor he's a dentist आणि त्यांची वाईफ गायनेकोलॉजिस्ट कन्सल्टंट आहे तर ते चक्क मराठीत बोलायला लागले मग मला इतका आनंद झाला कारण इतक्या सहज कुणीतरी मराठी म्हणजे माणूस भेटला तर कसं वाटतं तुम्हाला हे दुकान ओ व्हेरी नाईस आम्ही इकडे दोन हजार सातपासून पासून येतोय आणि we absolutely love to come and shop here and we can also talk मराठीत बोलता येतं व्यवस्थित अरे कारण मी बटाटा वडा म्हटले त्यांना द्या म्हणून तेव्हा तुम्ही पण बटाटा वडा ऑर्डर हो हो हो आणि Maruti Shet will give the best misal आणि बटाटा वडा अगदी व्यवस्थित आणि मराठी थाळी वगैरे पण मिळते हो आणि जेव्हा माझी वाईफ प्रेग्नंट होती नोबडी वॉज देअर घरचं कोणी नव्हतं तर दिस वॉज आमचं घरचं जेवण आई आम्ही आठवड्यातनं दोन तीन वेळा नक्की यायचो थाळी खायला बापरे म्हणजे एकदम घरचं तेव्हा येतात त्यासाठी it was um, uh, Very fantastic coming nice. For years nice to meet you nice meet you too इथे आपले लागणारे सगळे मसाले मला दिसत आहेत सेसमे सीड म्हणजे तीळ दिसत आहेत जिरं दिसतंय मस्टर्ड दिसतंय अ, अगदी लागेल ती मिरचीची पावडर सुद्धा दिसतीये सोयाचे चंक्स दिसत आहेत मद्रास करी पावडर दिसते सगळे मसाले इथे तुम्हाला दिसत आहेत चक्क तुम्हाला आपले मराठी किंवा आपले इंडियन मसाले देखील दिसत आहेत रसोई मॅजिक सांबार मसाला आहे किंवा कारण हे शानचे मसाले वगैरे अख्ख्या यू केमध्ये तुम्हाला कुठेही मिळतात पण मराठी मसाले जे आहेत तुम्हाला जे टिपिकल नावं दिसत आहेत ती तुम्हाला इथे आल्यानंतर जास्त दिसत आहे ए चक्क सोहमची उपवासाची भाजणी पण आहे थालीपीठाची भाजणी आहे इथे नाचणी सत्व आहे कॅन यू इमॅजिन इथे चक्क मला कुठल्या तरी म्हणजे अशा किराणा मालाच्या दुकानात आल्याचं फिलिंग येत आहे चक्क तुम्हाला हे असे चिरमुऱ्याचे लाडू दिसत आहेत गुलाबजाम आहेत झालंच तर हा काय प्रकारे निमकी म्हणून काहीतरी आहे सोन पापडी तुम्हाला दिसू शकते अगदी सगळे फ्लेवर्स तिकडे केसर आहे इलायची आहे कुंदा आहे चक्क इथे कॅन यू इमॅजिन हा कुंदा आहे ओ माय गॉड आणि हा बकलावा आहे तर हे त्यांचं असं छान किचन आहे आणि मी मस्त वाट बघते आता नाश्त्याची इथे एकदम ताजी ताजी गरम गरम जिलेबी दिसत होती आणि पिस्तावडी होती हे पाणीपुरीचं सगळं सामान आहे लागेल ते त्याच्यानंतर तुम्हाला हे लिटल हार्ट्सची बिस्किट असतात तशी बिस्किटं दिसत आहेत क्रीम रोल्स दिसत आहेत खा वेगवेगळे अगदी आपल्या टोस्ट आणि खारी बटर गुड्डेचं बिस्किट हे गुड्डेचं बिस्किट भारतात अगदी कॉमन मिळतं ते आहे त्याच्यानंतर चहाचे प्रकार आहेत वेगवेगळे म्हणजे चक्क मला असं वाटतच नाहीये की युकेमध्ये या सगळ्या गोष्टी आहेत अवेलेबल चहाचे किती रेड लेबल वगैरे आपला सगळा चहा आहे सुटा चहा पण दिसतोय चक्क वाघ बकरी चहा इथे आहे माझ्या एका मैत्रिणीला फार आवडतो कडक चहा वगैरे आहे वाघ बकरी चहा हा अगदी टिपिकल म्हणजे मराठी चहा आहे जो तुम्हाला बऱ्याच मराठी लोकांना आवडतो आणि तुम्हाला इथे दिसतोय इथे लोणच्याचे देखील वेगवेगळे प्रकार मला दिसत आहेत अगदी आपली सगळी जी लोणची असतात ती सगळी आहे तिथे आंब्याचं लोणचं आहे मिरचीचं लोणचं आहे कॅरेट पिकल आहे नॅशनल थिएटरच्या कामासाठी आले होते आणि मला चक्क इथे एक मराठी रेस्टॉरंट दिसलं भेळपुरी दिसतीये इथे मखाने दिसत आहेत हे सगळे प्रकार ना तुम्हाला अख्ख्या युकेवर कुठेही कुठे नाही मिळणार अगदीच असं तुम्हाला अगदी शोधून ठिकाणं शोधायला लागतील तेव्हा अशा गोष्टी मिळतात तर मेथी दिसते चक्क कारलं दिसतंय कॅन यू इमॅजिन इथे मेथीचे थेपले पण दिसतात म्हणजे बऱ्यापैकी इथे गाठिया कचोरी भाकरवडी भाकरवडी भाकरवडी भाकरवडी आणि ही एवढ्या चांगल्या किमतीला इथे मिळते सो मी please I am definitely thinking of buying it पण सध्या डाएटच्यामध्ये ह्या गोष्टी येतात त्याच्यामुळे असू देत पण आय एम सो प्लीज की या गोष्टी इथे आहेत इथे चकली आहे चक्क भाकरी म्हणजे थेपले आहे तिथे भाकरे आहेत वाव बापरे बापरे शेंगदाणे हे आपल्या मराठी कुटुंबांमध्ये अन्न शिजवताना ह्या सगळ्या गोष्टी तर नेहमी लागतातच तर ते सगळं इथे दिसतंय मला तांदूळ दिसतंय साबुदाणा माझ्या नवऱ्याचा फेवरेट आहे इतक्या ताज्या ताज्या भारतीय भाज्या तुम्हाला यू केमध्ये मिळणं म्हणजे खरं तर लक्झरीच आहे तुम्हाला इथे सगळ्या भाज्या दिसू शकतात सगळ्या अगदी ताज्या एकदम फ्रेश दिसत होत्या म्हणजे तुम्हाला इथे गवार तोंडलं किंवा तुम्हाला वांग आणि छोट्या कैऱ्याही दिसत आहेत हिरवं वांग यू केमध्ये मिळणं म्हणजे लक्झरी शेंगदाण्याची चिक्की दिसली का चिक्क्यांचे पण किती आहेत बरं मग हे पाहिलं का कोल्हापूरचं आंबा भडंग मला हे तर अजिबात अपेक्षित नव्हतं लक्ष्मीनारायण चिवडा पण येते यात काजू बदाम असतात त्याच्यामुळे हा जरा जास्त बरा वाटतो पण मला कोल्हापूरचा भडंग देखील तितकाच आवडतो लक्ष्मीनारायणाचा बटाट्याचा चिवडा oh my God oh my God look at that wow आणि हे समोसे वगैरे तिथे तोंडली मेथी गोसाळ गवार गवार होप तुम्हाला आपला हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल जर तुम्ही युकेमध्ये आला तर कार्डिफमध्ये जाऊन लोअर कथिड्रल रोडला shop number fifty fifty nine माधवला नक्की भेट द्या आणि तिकडे जेवल्यानंतर युकेमध्ये येऊन मराठी पदार्थ खाण्याची मजा एक वेगळीच असते चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय कुणीतरी मराठी माणसं इतकी भेटतील आणि फॅमिलीची ओळख होईल हे काही अपेक्षित नव्हतं पण आय एम सो प्लीज की मला तिथे गेल्यानंतर एक मराठी फॅमिली भेटली आणि त्यांच्याशी छान ओळख झाली आणि डॉक्टर आशिष आणि त्यांच्या फॅमिलीशी देखील ओळख झाली अर्थात इतकी सगळी आपली मराठी माणसं कार्डिफमध्ये आहेत कळल्यानंतर आता कार्डिफ आपलाच भाग झाला